جمعية رؤية حرة آه، احنا اليوم مجتمعين بمناسبة المنتدى الاجتماعي العالمي في نشاط آه، حول حقوق الشباب والنشاط هذا متمثل في ورشات لصياغة اتفاقية دولية للدفاع عن حقوق الشباب تمثلت الورشات في آه، ورشة للحقوق السياسية والمدنية ورشة ثانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورشة ثالثة للحقوق الثقافية والبيئية تفاعلوا معها شباب من مختلف البلدان ومختلف القارات وقدموا مجموعة من الاقتراحات وترتيب الأولويات في الحقوق اللي يشوفوها هما ضرورية واللي محتاجين آه، تكون مضمونة من قبل الحكومات خرجنا بمجموعة آه، توصيات بمجموعة اقتراحات آه، آه، مضامين تم بها صياغة اتفاقية دولية للدفاع عن حقوق الشباب كتبوها هما الشباب يعني احنا فكرة عندنا فكرة المبادرة لكن الصياغة المضمون نتاع الاتفاقيه يخدموه هما الشباب وهما اللي يقترحوه هما اللي يشاركوا سو ريفليكسيون يعني اون اسيست فيهم احنا عملنا الافكار اتسيتيرا دونك احنا قبيله حضرنا اون سي بارتاجي دون دي زاتوليي كيما الورشات هي الكونسيبت والسبري نتاع الاسوسياسيون هذه دونك قسمونا جماعه في الكولتور جماعه البيئه جماعه في لي دروا جوديسيير اكسيتيرا دونك اون اسي دو mettre en ensemble de, des idées, des propositions de droits des jeunes. وتوي qu'elle est en cours d'études et voilà moi بالنسبه لي انا معناتها je trouve bien اللي الحكايه ديالي intéressante déjà je suis jeune donc ça me fait partie de ma propre vie donc puisque ça صحيح عندنا les droits internes mais ça manque un peu parce que jeune ما هوش الكبير وما هوش الصغير مش المراه اليوم الحركة الشبابية على المستوى العالمي آه، تطالب باتفاقية دولية خاصة بالشباب آه، باعتبار الشباب آه، اليوم أصبح عرضة لكل الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية خصوصا مع تنامي الأزمة الاقتصادية